күн системасы күндүн айланасында кыймылдаган асман телолорунун жыйындысы күн системасы спутниктери менен сегиз негизги планетаны камтыйт эки миң үч жүздөн ашык астероиддердин кичинекей планеталары көптөгөн кометалар жана метеорикалык денелер ар кандай өлчөмдөгү таштар жана майда чаң агымдары метеордук тополоң планеталар көлөмү боюнча жер менен салыштырууга боло турган караңгы сфералык денелер астероиддер салыштырмалуу кичинекей катуу телолор көлөмү жүз километрден ашпаган жана басымдуу көпчүлүгүнүн формасы боюнча туура эмес дээрлик бардык кичинекей планеталар күндүн айланасында марс менен юпитердин орбиталарынын ортосунда кыймылдап астероиддердин алкагы же зонасы деп аталган шакекти пайда кылышат бардык планеталар жана астероиддер күндү түз деп эсептелген жердин кыймылынын багыты боюнча айланат алар күн системасынын бир бөлүгү болгон планетардык системаны түзөт планетардык системанын радиусу 6 миллиард километрге жакын жана плутондон күнгө чейинки аралык менен аныкталат эгерде жарыктын нуру күндөн жерге болжол менен 8 мүнөттө бара турган болсо анда ал планеталар системасынын чегине чейин болжол менен 5,5 саатка чейин тарайт